Это 120 миномет, походу, закинуть. Градусник надо выкинуть. Давай. Что, сука, пидорас? А? Пизда костру, наверное. Да нет, костер, подальше. Давай. Потому что это жестко по нам работает. Так вчера так же самое было. Только что по нам отработали э, саушки, это произошло очень неожиданно, мы даже не успели включить камеры, пришлось э, спрятаться в блиндаже. И сейчас э, бойцы Донецкой Народной Республики отвечают из минометов, пытаясь подавить э, огневые точки противника. Танк. Леса уж, или танк. сейчас... Э, откуда это бьют? Я даже не знаю. С Майорска. С Майорска работает либо танк, либо САУ. Вот мы слышим, как над нами проходят снаряды, они перелетают позиции ополчения и ложатся прямиком в город. В Горловку. В данный момент идет артобстрел, артналет именно на город, на Горловку. Вечером мы с Михаилом Андроником находились на передовых позициях армии ДНР и фиксировали э, боестолкновения, происходившие между армией ДНР и э, вооруженными силами Украины. Хронология событий была следующей: Сначала вооруженные силы Украины нанесли удар по передовым позициям армии ДНР, и когда получили ответку, э, огонь переместили на центр города. Это микрорайон Курганка, сюда пришлось несколько попаданий, вот мы видим разрушение. Таким образом, э, вооруженные силы Украины покарали мирное население за то, что армия ДНР ответила э, на их огонь. Вокруг тут так шарахало, что мало не покажется. Там тоже, да, есть попадание? Да, там такое попадание, он, посмотрите, два попадания. Там э, пятый этаж разбило, пятый этаж э, пролетела через крышу, разбила. Четвертый этаж, это диаполченец умер, Сережа, погиб. Вот его квартиру разбило. Там вообще... Класс. Короче, начали стрелять. Ну, вроде бы это... Э, ну, как вроде ближе. Ага. Ну, я обычно в таких случаях сижу в кухне возле окна. А то что-то, не знаю, что ты... посмотрите. идти. Ну вот, все целые, Повезло просто. Анна Михайловна, где Это сын мой тут жил, он погиб. Вот еще месяц еще нет, как бы. Да. Он был бойцом армии, да. да? Да, да. Четверо детей. Четверо детей осталось. мы видим, что удар был страшной силы, снесло перегородки и повредило несущие стены.